адам не үшін мұсылман болу керек сіздің ойыңызша бұны түсіндірудің деңгейі әртүрлі болады қалай десем болады негізі ислам дегенге жалпы түсінік бар шариғатқа да түсінік бар бірақ ислам деген не дегенде исламнан жырақ адамға ислам деген бес парыз намаз ораза деген сияқты сөзбен жеткізу ауыр ол қабылдау деңгейі қабылдай қоймайтын шығар ислам деген кешегі дүниеден өтіп кеткен қазақтың бір туар азаматы біздің баршамызға ұстаз бола білген өзі ұстаз да болған әбсаттар ғажы дербісәлі хазіретіміздің бас мүфтиіміздің өмірлік айтқан бір ұраны бар еді ислам бұл үлкен мәдениет деп ол тек қана дін намаз мешітті қамтымайды бұл үлкен мәдениет бұл ғылым деп қарапайым адамға не қарапайым адамға ислам өмір сүру жолы діндарға не мұсылмандарға не діндарға соның ішінде ұстай білу тақуалыққа келу құдайдан қорқа білу жас балаға не жас балаға исламның ішіндегі шариғат аят хадистер емес қой жас балаға озат білім алып ата ананың қызметінде болып оны сыйлай білу ата анаға не ата анаға ислам баласына ұлы тәрбиеші бола білу әйел кісіге ерінің адал жары болып әлбетте алланы танығаннан кейін адал жары болып балаларына қамқоршы болып күйеуінің жиған дүниесін қорғай білу ер адамға алланы танығаннан кейін де құдайға мойындағаннан кейін де сол ерлік тұлғасын жоғалтпауында